Hammaga salom, bu World Courier uz va bizda auksion. Hurmatli va aziz obunachilarim, mana qariyb 5 yildirki World Courier uz loyihasi doirasida juda qiziqarli posilkalarni, unboxinglarni ko'rib kelmoqdasiz. va qisqa tanaffusdan keyin loyihamiz yana ishga qaytdi va birinchi videoni chiqardi sizni birinchi videoda qo'llab quvvatlanganingiz uchun alohida rahmat aytamiz demak bugun avvalgi videoda va'da qilganimizdek eski o'sha paytdagi 2018-2019 yilda ochgan internet magazinimizdan e, qolgan mana shu aksessuarlarni sizlarga sovg'a qilmoqchimiz sovg'a qilishni esa noan'anaviy usulda ya'ni o'zbekistonda birinchilardan bo'lib auksion tizimida sovg'alarni tarqatishga ahd qildik demak bugun biz taobov nuqta com aliexpress nuqta com amazon nuqta com azon avita hammasidan kelgan va ayrim sabablarga ko'ra magazinimiz yopilishi bilan qolib ketgan tovarlarimizni bugun sizlarga sovg'a qilmoqchimiz shartlar juda oddiy demak biz auksionni halol qilish uchun sovg'alarni 3 ta bo'lakka bo'ldik va 3 ta auksion o'ynaymiz har bir bo'lakda sovg'alar narxi bir xilda taqsimlangan va o'ylab o'ylab qanaqa narx qo'yishni bilmasdan men sovg'alarni 3 taga aniq 3 ta summaga bo'ldim va narxini 10 baravar pastga tushirdim bu menimcha hammaga yoqadi demak shartlarga keladigan bo'lsak qolgan hammasini bizni telegram kanalimizga tushib bilishlaringiz mumkin auksion uchun alohida kanal va kanaldan keyin auksion o'tkazish uchun alohida guruh yaratiladi guruhda esa videokonferensiya va o'zimizni ishlab chiqqan alohida algoritm orqali aniqlaymiz auksionga kirish pullik kirish narxi esa boshlang'ich narxning teng yarmiga teng boshlang'ich narx esa atigi 100 ming so'm auksionga kirish narxi esa 50 ming so'mni tashkil qiladi auksion tugagandan keyin mag'lub bo'lgan boshqa ishtirokchilarga auksionga kirishda to'langan summalar qaytarib beriladi demak boshqa guruhlarga tarqatamiz yaqinlarga tarqatamiz o'yinni qizitamiz va mana bu chiroyli sovg'alarga ega bo'ling sizlar bilan world courier uz edi auksionda ko'rishguncha